questa, proprio questa, ma in generale la maglietta a mezze maniche è un qualcosa che conta per me all'interno di, di, queste pratiche. Eh, riguardo ai pensieri del giorno, sì, lo faccio separatamente. Anyway, uh. I suggest see from this other window, anche se eh, in realtà <laughs> faccio vedere le inquadrature all'altra finestra perché qui non si vede bene. si vede bene. Today eh, abbiamo, insomma, come ho visto, un bellissimo sole, però eh, non posso dire Those Beautiful Blue Skies e Golden Sunshine perché mi ha visto ci sono anche diverse nuvole, quindi non si può parlare proprio di eh, Those Beautiful Blue Skies e Golden Sunshine, però tanto meglio di, che avere la pioggia, le, le nuvole proprio, tutto nuvoloso, quindi comunque va bene così. Uh, say that is from... Uh, uh, this other window uh, with uh, the golden curtain, eh, bianco oro, diciamo, tra bianco e oro, insomma, Beauty, really beautiful also this window, this uh, curtain, quindi un'istanza inedita, mai fatto il report qui, poi forse un giorno spiegherò di che stanza si tratta, uh, and it's uh, grey roller shooter, and finally From My Mythical Keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625. Eva, a great day, him, all the people who follow the channel the reports, mi raccomando il video sui pensieri è separato da questo. E poi non ho detto le cose con enfasi perché comunque non, non ci sono completamente su Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine. So again, a great day, him, all these people and everyone too.